Hey guys, thank you guys so much for the support. Do leave a like and comment down below what else you'd like to see. And please do remember to subscribe if you haven't. And yeah, please enjoy the video. ん私を採用したいの初めてだわ。まあ、全部とはいい度胸だね。ちょっと一緒に遊んであげるよ。Mm-hmm. 敵な景色ここが好きだわ今のところなんだけどさあ何か面白いものを持ってきて私は何をするって <laughs> 世界の子供は見るだけだ <laughs> 残酷な運命のある君のような人が きだわメロドラマより見るのは楽しいものがないんだそう聞いたよねさそのリモコンを持ってきてそうバメは私生児はないのメロドラマの社長たちはみんな2人や3人がいるよテレビはどこえー、 仕事してほしいってバカなことは言ってるわよ。ふん、またこんなことはすることは期待しないでね。ふん、部下をいじめるなんて好きじゃないけど。これは本当の力だ、人間ども。負けた時の気持ちなのか。悪くない。 どけじゃまで何も見えないんだ介入しなくていいよねよく覚えなさい介入させないでふふこれから取り戻せないわ私のものだからもっと強くなったわ本当にいいの もう私に絶対に買ってないからね限界あんたのような弱い人間にうわあ個人会議だどんな不倫や驚くべき展開などがあるかなそうかこれはあなたの交渉の仕方だね なかなかやるのじゃない人間よいつになったらお金をもらえるこんな悲傷なことは人間の運命でしょまあ経験はあまり悪くなかったけどヒドラに出る方向者のようにつまらない供給だねダメだショーの続きを見るから。